Thank you. Yeah! Iya. Oh, yeah! Yeah! Yeah! Ayo tuan rumah nyabut sah sah besar saya ketemu. Ah ah. Ah darahnya Pak Santoso mecut nah, dapat tetap seket terang pecutan ya seket <laughs> ya ya nah, nah. Ayo, Pak. Monggo. Monggo, Pak Santoso. itu, doyak terus lu repot. Eh, Tuan rumah, Pak Santoso. Monggo. Iku nang arah cedak, doyak terus soalnya. Murah, Pak. Sampai jutaan seket. Ah. Cepai ฮะจะไปอ่าคิงคิงแซกเกอร์ลโร่ตะลุปาปาไม่ทราบแกอ๋อน้องแซกเกอร์ไหลแกจะทำนุ่นดาลรบุยยายาแซกเกอร์เต้ iya boleh bapak itu apa sih gitu saya pakai di rumah pak ah ah ah kok ah. nanti sore kan masuk segitu Terus mati. Ya. Ora iki angel. Iya, Pak. Angel, Pak. Dituruti kok ndak diuyak terus, Pak. No. No. Thank you. dukungan kepada saudara Ujang kita harap terus uh, karena minta dicampuin kita harap terus jangan di atas ya jangan di atas terus. ayo supaya rame ayo kita tunggu kedatangannya. Ah, ah, ah. terima kasih.